Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Вкусно крик разнос, эхо кваса, амский высший класс. Посмотри, как носит эхо, хвост, а камский души Sakamski. дамский глаз, Тут смотри разнос, эхо кваса, дамский высший глаз.